Nós cumprimentamos os irmãos que estão nas igrejas recebendo esta transmissão com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos aqui para transmitir a escola bíblica dominical da Igreja Cristã Maranata, o que fazemos aos domingos pela manhã, neste horário, para as nossas igrejas. E queremos também dizer para os irmãos que a nossa transmissão está sendo feita aqui ao vivo, a partir do Manaim de Domingos Martins na região de Domingos Martins, no município de Marechal Floriano, no estado do Espírito Santo. E aqui nós encerramos, hoje pela manhã, um seminário de quinto período de seminário e principiantes, onde tivemos aqui a participação nesses dois períodos de um total de mais de 3 mil, 3.100 irmãos é, aqui neste seminário. Quinto período e primeiro período aqui no Manaim, e também ligados através do satélite, tanto o quinto período quanto o primeiro, quanto o principiantes, estivemos ligados a vários outros pontos no Brasil e até no exterior, onde nós tivemos aqui as informações, podemos dar aqui aos irmãos as informações deste, deste seminário. E de forma que nós estamos também aqui. Aqui para os irmãos podem olhar aqui na tela a, a nossa divulgação do nosso Manaim, do nosso seminário aqui principiantes e quinto período. Estamos já mostrando para, para os nossos irmãos. E também é, dizemos para os irmãos que nós estivemos aqui realizando neste já neste mês de setembro vários seminários no exterior, onde ali pastores nossos estão ainda realizando alguns seminários no exterior. Nós tivemos a semana passada em Lisboa, em Portugal, onde ali naquele seminário pudemos ter a grande bênção de ali ter a participação de mais de 1.200 irmãos nossos, das nossas igrejas em Portugal, e depois também é, tivemos ali a bênção de, da ordenação de um pastor e também a unção de dois ungidos, o que aconteceu pela primeira vez em muitos anos, há 40 anos, aguardávamos que um pastor brasileiro pudesse ser levantado ali e no último fim de semana o Senhor nos deu esta bênção ali em Portugal, eh, nas nossas igrejas em Lisboa. Também tivemos em Londres, os irmãos em Londres, os irmãos podem ver inclusive as fotos do nosso, nosso grupo de pastores ali ajoelhados aos pés do Senhor, recebendo a unção e a ordenação. Agora em Londres também, na Inglaterra, um grupo de irmãos ali, de cerca de quase 500 irmãos, tiveram a participação no seminário, é, muito, muito maravilhoso, onde também tivemos uma unção ali. Um irmão nosso foi ungido ali, o irmão Luiz Brumatti, e o Senhor nos deu ali uma grande bênção. E ontem, sábado, tivemos também na Espanha, em Madrid, um seminário muito concorrido, os nossos irmãos da Espanha, a obra está muito bem representada na Espanha, e ali tivemos até alguns batismos, houve batismos ali, irmãos que foram batizados, e a obra já está estabelecida naquele país há 12 anos, e ali os nossos irmãos puderam descer as águas do batismo confirmando a sua fé diante do Senhor. E houve até também a ordenação de um pastor ali. Tivemos a bênção da ordenação de um pastor na Espanha. Isso nos alegrou muito. Os irmãos podem ver ali o grupo de pastores orando com a imposição das mãos do presbitério. E hoje, presentemente, estamos tendo um seminário na Itália. Um grupo de, de irmãos ali na Itália. São mais de 300 irmãos reunidos no seminário na Itália e inclusive estão até participando conosco agora, eh, a parte da tarde lá, eles já estão encerrando o período do seminário à tarde, participando desta escola bíblica dominical. A outra alegria que compartilhamos com os irmãos é que estão sendo realizadas caravanas evangelísticas aqui na América do Sul e agora a última foi na Colômbia, na cidade de Bogotá, capital, e também no interior, na cidade de Medellín, igrejas que nos acompanham muito de perto na Escola Bíblica Dominical e participam muito ativamente da Escola Bíblica Dominical. E ali os irmãos estão tendo cultos evangelísticos, vigílias e batismos. E o grupo de irmãos está ali, os irmãos podem ver, batismos na Colômbia. Isso é uma alegria muito grande para nós, o número de batizados ali e os cultos, as vigílias, as reuniões e os trabalhos evangelísticos dos nossos irmãos ali na Colômbia. É uma ação missionária. Nós estamos orando por trabalho missionário. Então o Senhor está abençoando grandemente esse trabalho. Agora queríamos eh, voltar para os irmãos ao nosso assunto de hoje, que nós iremos abordar a respeito da carta do Apocalipse. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro de Apocalipse e nos deteremos na carta à igreja de Sardes, ou seja, o capítulo 3 de Apocalipse. irmãos já podem deixar suas Bíblias abertas no capítulo 3 de Apocalipse, ligada, ligado à parábola eh, de Mateus capítulo 13, verso 44, que é a parábola do tesouro escondido. Então, sobre este assunto será a nossa abordagem hoje da Escola Bíblica Dominical e nós iremos ter inicialmente uma palavra introdutória sobre o assunto através do pastor Gedeuti. Bem, irmãos, quero saudar a todos que estão conectados conosco via satélite no Brasil e no exterior. Saudar a todos com a paz do Senhor. Tivemos o primeiro relatório aqui de algumas ocorrências, de alguns, é, algumas informações de interesse da obra no Brasil e no mundo. E dizendo aos nossos irmãos que Cada dia temos tido <clears throat> grandes respostas da parte do Senhor nessa comemoração dos 50 anos da igreja. Esse período onde o Espírito Santo tem tido o papel preponderante naquilo que tem sido colocado como elemento fundamental a igreja para que a sua ação, para que o seu ministério atenda aquilo que está determinado profeticamente para o tempo do fim, para o tempo que estamos vivendo. Não temos ilusões. Sabemos perfeitamente de que o tempo está cumprido. Ninguém sabe o dia, nem a hora, mas os sinais que aí estão e o momento profético que está descrito para esse tempo que foi preservado, separado para a igreja, cheio de revelações, cheio de orientações para que uma igreja nessa hora possa caminhar segura em sua doutrina, o que é de muita importância. Aquilo temos falado frequentemente. A Bíblia, o texto lá de Isaías, claramente diz assim: Este é o caminho. O caminho é este. Jesus é o caminho. Essa é a mensagem que tem sido entregue não só pela Igreja Cristã Maranata, mas para todas as igrejas do mundo as igrejas evangélicas e até algumas chamadas cristãs que divergem lá e até outros pontos de vista, mas as igrejas que preservam uma parte da doutrina, pelo menos, elas estão falando do caminho que é Jesus. Todos os dias do domingo, em todas as reuniões, a mensagem que se destaca é que Jesus é o Salvador, que Jesus veio para salvar, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Está claro, é importante, é necessário. Com um detalhe: o texto é assim, este é o caminho, então é isso que nós estamos falando. Todo mundo está pregando isso. Qualquer texto, qualquer televisão está passando isso. Então, rádio, é essa mensagem. A outra mensagem que é tão importante, que é a continuação dessa primeira é. Primeira, este é o caminho. A segunda é andar nele. Andar nele não é pregação, é doutrina. É saber o momento que nós estamos vivendo. O que é que interessa? Jesus vem, Jesus vai salvar, Jesus salva. Sim, muito bem. E você está preparado para enfrentar esse momento? Porque em volta tem um povo que está no evangelho, no cristianismo, dizendo uma porção de coisas que negam, que negam tudo. Aquilo, especialmente aquilo que é parousia, que, que é a, vinda do Senhor, o momento profético que a igreja aguarda, isso tem sido dissimulado. E o Espírito Santo e o Senhor separou o livro de Apocalipse as revelações, os mistérios que estão nele, para uma igreja que precisa desses mistérios para caminhar segura. Dizer o caminho todo mundo sabe, o difícil é andar, é a doutrina, mas andar não. não hoje eu prego sobre a viúva de Laim, amanhã eu prego sobre o filho pródigo, está ótimo, está muito bem a salvação, a salvação, sim, é o caminho, é o caminho. Jesus é o caminho, sim. E agora? Você vai, aceitou e morreu. Então já foi para o céu. Você aceitou, morreu, não tem problema nenhum. Isso seria o ideal. Aceitou, Jesus morre na hora, acabou, pronto, tá certo. Mas o problema não é esse. A igreja não foi chamada para aceitar Jesus e se aceitei Jesus e ficou no banco orando. Veio para o culto para orar, sentar no banco para orar e para ouvir pregação. A igreja que veio, ela veio para viver. E a grande preocupação nossa é que os irmãos entendam que o livro de Apocalipse está sendo trazido é uma necessidade para a igreja, porque é uma sequência histórica. É a história da sua igreja que começou há dois mil anos, que tem os mesmos projetos que estão aqui, estão aqui nesse tempo que estamos vivendo, nos últimos tempos, que são esses últimos aqui que estamos vivendo. Então, as lutas da igreja que estavam aqui em Éfeso são as mesmas que estão hoje, das que estiveram em Sardo, que estão hoje em Filadélfia e Laodiceia. As mesmas lutas. Não há distinção em nada. Nada está opaco, nada está escondido, está, está tudo claro. Então, essa igreja, a igreja dos nossos dias, tem um acervo, não é cultural. Acervo cultural é você começar a falar sobre filosofia, sobre teologia, esse é acervo cultural, é coisa que fica para trás. O passado, agora, é somente a referência, é referência para o presente. Então, o passado é referência para o presente. Nós só temos o futuro, e o futuro está aqui, está nas cartas aqui, está no livro de Apocalipse, que é um livro cheio de mistérios. Nós estamos parados no livro de, de mistérios, porque nós não estamos preocupados com pregação nós queremos que a igreja ande, que a igreja caminhe. Você não está satisfeito com isso? Nós não temos nada com isso. O Espírito Santo não quer saber. Ele colocou à sua disposição eh, as riquezas, onde Jesus se manifesta no centro de todas as coisas. E quando nós lemos aqui no livro, logo a primeira carta de Éfeso, ele anda no meio dos sete castiçais de ouro, quer dizer, a, a, o aspecto profético e doutrinário é, está enfatizado aqui. Ele anda, ele está aqui. Ele andou em todos os períodos da igreja. Ele sabe de todas as coisas. E em cada período, ele se manifesta para fazer um tipo de ação e de operação. Então, hoje, nós vamos entrar na igreja, na quinta carta à igreja de Éfeso. Então, vimos, então, não há uma interrupção dos acontecimentos. E os irmãos vão ver, as perguntas que nós vamos fazer hoje são um pouco mais difíceis, porque nós estamos entendendo que os irmãos estão lendo a Bíblia, que os irmãos estão orando ao Senhor para o Senhor revelar. E que simplesmente, ó, seis minutos não dá para responder. Não dá para responder? O pastor é que então tem que dizer, ele tem que marcar uma outra hora para explicar melhor, ele tem que acompanhar isso. Ou os obreiros, o diácono, seja quem for. No teu tempo? Não tem que ter tempo. Tem que parar em cada carta. Cada crente tem que conhecer isso aqui. Cada irmão, por mais simples que ele seja, mesmo que ele não saiba ler, ele tem que conhecer o livro de Apocalipse, porque é o roteiro do momento. Em cada época, uma operação distinta do Espírito Santo da igreja, na vida da igreja. A igreja tinha que viver isso aqui. Ela viveu as suas lutas aqui em Éfeso, seu começo. Ela viveu em Esmirna, sua morte. Ela viveu aqui em, a morte da fé em, em, em, em Pérgamo. Ela viveu aqui em Teatiro uma mistura. Aqui ela viveu a luta do pai, aqui do filho, aqui do Espírito Santo, aqui é a vida da igreja, as suas lutas a soma, as, as derrotas da igreja, as, fraquezas da igreja, ao mesmo tempo, as vitórias de Jesus no meio da igreja, aquele que anda no meio dos sete castiçais de ouro, ele não mudou isso, ele está, os sete castiçais estão relacionados com as sete igrejas, sete períodos históricos e proféticos da igreja, desde o seu primeiro dia de vida até o seu tempo de arrebatamento, que estará entre essas duas últimas igrejas que nós vamos passar a estudar e a ler também. Veja os irmãos, há uma preocupação de que todos os irmãos que estão vindo para o estudo das cartas, eles se interem e com facilidade, o que não é fácil, eles têm que vir com oração, os pastores, as igrejas têm que fazer madrugada. Senhor, abre a minha mente para eu entender o que o Senhor quer nessa hora para a minha vida. Para a igreja Maranata, não, a igreja Maranata tem aí, está dando aqui. É para a sua vida, é para a vida da sua igreja, da sua família, dos seus filhos, dos seus parentes, seja o que for. Os irmãos têm que entender que eles são os donos da sua própria alma. Cada um leva a sua alma. A alma tem é, não, ela tem seu, suas necessidades pessoais. A minha alma não é a necessidade da sua alma, a minha é aqui. Eu estou no, no meio de uma população, um será levado, outro será deixado. Temos dez aqui, um será levado, outro será. Né? Tem dois, um será levado, outro será né? deixado. Então, é, é individual. Ou nós vamos entender isso, ou vamos começar a querer voltar para o passado. Pregação, Reúne o povo, todo mundo gostou, uns batem palma, outros cantam, outros não sei o quê. Isso aqui não é assim não, não é teatro. Nós não estamos vivendo disso, nós estamos dizendo o seguinte, olha aqui, a hora é séria, o tempo da igreja se cumpre, Deus abriu essa porta do Apocalipse, deixou para essa hora, para você entender o momento profético, Jesus está no nosso meio, o Espírito Santo quer operar, e o que, é que você quer? O que, é que nós estamos querendo? Quer o que mais do que isso? Não, eu não eu acho. Se você acha, é outro é outra coisa. Você faz uma Bíblia, você faz uma outra coisa, vai estudar outra coisa. Ah, porque eu não gosto disso, então vai ler o que você gosta. Agora, isto aqui, você não é obrigado, ninguém é obrigado, mas isso aqui você tem que entender. E hoje você faz uma pergunta do que foi, aconteceu aqui em Éfeso, a pessoa esqueceu, ele não sabe que a oposição à palavra é a mesma que temos hoje aqui eu não vou continuar. Aliás, era bom que até continuasse e deixasse um minuto para todas as respostas. porque A igreja tem que saber isso. Não é esperar aqui simplesmente pela escola bíblica dominical. Porque não há tempo para isso. E o pastor tem que estar inteirado, seja pastor, seja o diácono, seja quem for. Mas não é para desligar o satélite, não. Ele tem que ouvir isso primeiro. Depois que ele ouvir isso, ele pode desligar. Agora vejam só, Vamos então às perguntas que nos interessam aqui. E os irmãos vão ver que dificuldade nós vamos ter hoje aqui. Vamos lá, pastor Gilson, por favor. Você tem as suas perguntinhas aqui. Isso é meio complicado, né, Gilson? Mas está bom. Aqui está a nossa primeira pergunta. Os irmãos não reparem aqui que nós estamos usando o modelo espanhol para pergunta, tá? Estamos iniciando com ponto de interrogação, mas não é um erro de português, não. Isso aqui é uma tentativa de facilitar os nossos irmãos espanhóis. Na execução do projeto da igreja, qual a relação existente no período que envolve as igrejas de Éfeso e de Sardes, ou Sardo, quanto à operação do Espírito Santo em cada período profeticamente. Então, a execução do projeto da igreja, a relação existentes no período das igrejas, que envolve essas duas igrejas, e isso quanto à operação do Espírito Santo em cada período, né, cada um dos dois períodos, e isso profeticamente. Então, a resposta será dada da seguinte maneira. Primeiramente, responda com os textos bíblicos em cada carta. Qual é o texto bíblico que fala sobre este assunto em Éfeso? E qual é o texto bíblico que fala sobre este assunto em Sardo, na carta a Sardo ou Sardes? E depois, a segunda resposta é: responda sobre a ação e o sentido profético de cada carta. Primeiro a ação, depois o sentido profético de cada carta, ou seja, cada uma das duas cartas, Éfeso e Sardo. Para essa pergunta, tem algum detalhe do pastor Jesus? Detalhe, só para facilitar. A pergunta é essa. Mas assim, quanto à operação do Espírito Santo. Então nós temos a operação do Espírito Santo, nós temos a, a, das parábolas, na é verdade, tem uma relação de cada carta é com a operação do Espírito Santo e com a relação às parábolas. Então, aqui a primeira é com relação à operação do Espírito Santo, em Éfeso e em Sardo. Vamos lá os versículos, irmão, abram Éfeso e abram Sardo para ver a diferença aqui, qual, é, qual a relação que existe entre essas, com relação à operação do Espírito Santo. Está vendo que começou a complicar? Quantos minutos? Perguntinha difícil. Quantos minutos? Três minutos é muito bom. Então, três minutos, em três minutos nós estaremos de volta. É. Que os irmãos têm pressa, precisam ir embora para casa fazer almoço. Muito bem, irmãos. Certamente os irmãos devem ter já encontrado, porque são dois textos, né? E os irmãos encontraram a resposta a, da letra A, ou seja, responder com o texto bíblico em cada carta. Então, essa é a primeira resposta. Vamos lá então ver a primeira resposta. Os irmãos acharam então, Apocalipse capítulo 2, verso 1. Ali os irmãos viram exatamente a expressão Éfeso, ao escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, portanto, a, o período de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra, mão direita, as sete estrelas e que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Então está aqui a primeira resposta a, a, nossa, a nossa pergunta. E nessa primeira resposta, o que, que nós identificamos aqui? Nós identificamos a execução do projeto da igreja e a relação existente entre as igrejas de Éfeso e de Sardes, ou Sardo. E lá no capítulo 3, versículo 1, os irmãos encontraram lá a carta a Sardo e ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: Isto diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Então está aqui as sete estrelas, né? E eu disse assim: Eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives e estar, estás morto. Então está aqui identificada a relação entre essas duas igrejas de Éfeso e Sardo ou Sardes, com relação ao projeto de Deus. Isso a operação do Espírito Santo nestas, nestes dois períodos proféticos da igreja. E naturalmente, a segunda pergunta, que é a letra B, que é ação, não é? a ação em Éfeso, e exatamente a questão da, é, da ação, da, da, ênfase profética no outro período. Então em Éfeso está ali. A ação ali é a ação da presença do Senhor, aquele que está presente em todas as cartas. Por quê? Porque ele anda no meio dos sete castiçais. E esta ação, ela está identificada no título glorioso do Senhor Jesus, que é aquele que anda né, no meio, ou seja, entre né, os sete castiçais. Aqui, aquele que anda na, historicamente e profeticamente no meio da igreja. Ele percorre todo o período da igreja. E em Sardes, ou Sardo, ele está presente em toda a história da igreja, mas a ação dele agora é para renovar o projeto. Aqui é a ação para estabelecer o projeto em Éfeso e agora em Sardo ele vai renovar esse projeto. Por isso, mais uma vez, os sete espíritos aqui são é, é a operação aqui dos sete espíritos em Sardo, como foi em Éfeso. Eu gostaria que o pastor Gedeu te desse alguma palavra complementar a respeito dessa resposta. <coughs> Não, eu acho que a, a, a, segunda pergunta, de fato, é um pouco mais difícil, porque é uma associação profética. E a associação prof, uma associação profética tem que ter revelação. E você tem que entender. E muitos têm, mas nem todos têm. Então é por isso que a igreja tem que se inteirar no todo todos têm que ter essa mesma resposta. Então, aqui nós vemos uma operação 7, nós vemos que é o número da perfeição. Então, no primeiro, nós vemos uma ação, né, Jesus se destacando, aquele que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Então, historicamente, ele vive em todo o decorrer dessa história. Ele profeticamente ele Começa e termina o alfa, o ômega. Então, ele está em toda a história da igreja. A igreja pode aumentar, pode diminuir, pode matar, pode morrer, ah, pode acontecer o que for com seus membros, mas ele está presente. Isto ele vai mostrando que no decorrer da história as coisas vão acontecendo até aqui, até o 7, os efeitos da degradação doutrinária da igreja. Pode passar colocar os, as, as cartas, só para mostrar. Então, nós vamos ver que aqui a oposição à palavra, aqui a oposição a Jesus, quer dizer, ao Pai, aqui a Jesus, aqui ao Espírito Santo, e a igreja aqui com Jezabel mostrando uma coisa, querendo mostrar uma coisa que não era do Espírito, que era simplesmente uma aparência. Ela mistura tudo, a trindade, ela joga fermento na trindade e acaba o valor da trindade. Então, ela, ela quer, não acaba em si, ela diminui. Ela, ela mostra que a trindade, ela pode ser substituída por gente, pelo fermento, pela aparência. E a trindade não age pela aparência. A trindade age pelos seus mecanismos. A palavra que tem vida, a, o grão de mostarda da fé. Então, ela age interiormente, ela não age exteriormente. Esse é o grande problema. Essa é a diferença onde existe a obra de Deus, ela é interior. Quando você vê exterior, a fé se exteriorizou, é porque ela já morreu, a semente morreu. É, aí vem as aves do céu fazer ninho. E é isso que nós estamos vendo, uma fé cheia de ninho. Árvores são cheias de ninho, cheias de fé, mas ninhos que destroem os frutos. Esses frutos, onde aí você começa a ver a degradação. Daqui para frente, depois da morte da, da igreja, pela doutrina, aí você começa a ver as dificuldades que ela começa a entrar, porque ela começa a admitir dogmas. Então, Jesus é um salvador. Não, Jesus salva, mas fulano salva também. A irmã Maria também salva, Paulo também salva. Mas também tem pessoas muito boas. Aqui nós temos pessoas que alguns estão até vivos, são pessoas ótimas. E pode ser santos aqui, daqui a um pouco eles salvam também. Meus irmãos, é isso que nós não podemos admitir em detrimento à grande doutrina que é salvadora, que é o sacrifício de Jesus que morreu na cruz do Calvário e ninguém morreu na cruz do Calvário. Ninguém derramou o sangue, mas quem derramou o sangue foram mártires, não tem dúvida, mas esse sangue não é o Espírito Santo, eles não estão derramando o Espírito Santo, eles derramaram sangue humano. Mas Jesus derramou o Espírito Santo. Os milagres de Jesus não são milagres dos outros santos que fizeram, né? que se atribui a eles. Não, Jesus apresentou-se como filho de Deus. Não é um negócio, não é uma brincadeira. Então, essa mudança que ocorreu aqui trouxe para esse período uma grande dificuldade que nós vimos em Tiatira, a grande mistura. Agora só existe uma outra saída, é o sete outra vez. Sete espíritos operam aqui, agora vão renovar. Jesus vai entrar outra vez com sua ação. Aí vê o texto que está logo no primeiro versículo de, da carta de Sardo, o Sardes também, Sardo, Sardes tal. Então nós vamos ver isso aqui. O que que opera aqui? Por que opera? Que espírito? Agora é a pergunta que eu faço. Os irmãos podem responder agora. Então nós temos um minuto para os irmãos responderem. Qual o espírito que opera aqui? aqui em Éfeso, o espírito do Senhor, o conjunto. Em no outro, Esmirna foi sabedoria. Em Pérgamo foi inteligência. Em Tiatira foi conselho. E em Sardes está escrito aqui. Hein? É, fortaleza. O espírito de fortaleza. Então diz assim, aqui, diz, tendo pouca força. Assim, então ele viu que havia um povo fiel porque a, a pressão do mundo era muito grande, era política, religiosa, cultural, filosófica, é tudo isso que a gente, cultural, filosófica, teológica, era tudo aqui em cima de um pequeno grupo, restos que estavam para se acabar. Sardes, a palavra sardo é restos, restantes. E nós vamos ver a relação que foi feita agora, há poucos instantes, daqui de restos de, né? que estavam aqui com os restos que estavam, os restantes que estavam na igreja de Tiatira. Na igreja de Tiatira tinham restantes. E esses restantes vieram para cá muito menor ainda a quantidade de fiéis aqui em no quando opera o espírito de fortaleza. Veja os irmãos, por que entra o espírito de fortaleza aqui? Porque a igreja estava tão fraca que só uma operação do Espírito Santo para dar fortaleza, para fortalecer esse pequeno grupo que estava aqui. Só o Espírito de Fortaleza. Então, o que é que faz Lutero? Ele vai para um castelo e, e coloca aquilo que era a igreja, a doutrina da igreja. Para isso, ele precisava ser forte, porque só o Espírito Santo, ele sai do meio daqueles escombros, daquela de um mundo todo dominado política, espiritualmente, religiosamente, filosoficamente, era um domínio de um cristianismo que estava ali. Que ninguém, ninguém se atrevia a combater, porque alguém que se levantasse para combater, eles matavam. Porque a igreja, ela tinha que fazer isso, o cristianismo naquela época tinha que fazer isso, senão não se aprumava como governo. E eles estavam na responsabilidade de governar o mundo, porque a ideia é de que o milênio ia ser feito no período medieval. Então, foi de 400 a 1500 e pouco. Então, chamado período medieval. Não, o milênio vai ser aqui na Terra. Então, já vem os teólogos dizendo, olha aqui, a igreja entrou agora no governo do mundo e o milênio vai ser aqui. Nós vamos consertar tudo e matando todo mundo. Os irmãos estão entendendo? Isso, isso, é, isso, é, isso é uma pouco, um pouco da história. Agora, vocês vejam, estamos aqui no Espírito de Fortaleza. E de onde sai tudo isso aqui? o que estava acontecendo? Então eu fiz a pergunta, o Espírito fortaleza. Lutero faz o hino lá, castelo forte. E ele não sabia que a operação do Espírito fortaleza estava nele. <laughs> E tinha que estar, ou nele, nos restos, não só ele, mas tinha Melancto, tinha Zwinglio, uma série de outros nomes, Knox, e uma série deles. Todos estavam aqui, mas era um punhado. Ah, ah, você vai defender, vai para a dieta de Vormes, ele vai, será que ele vai voltar? Não, ele voltou escondido numa carruagem, no meio do, do, do, do de, de, lá na divisa, lá na fronteira, estava sendo esperado para matá-lo. Ele passa escondido. Então, meus irmãos, nós estamos entendendo as coisas como tem que ser entendida a palavra. Nós estamos vivendo esse momento de outra forma. Não mudou nada. A oposição é a mesma. Mas em nós opera agora uma outra ação do Espírito Santo. Então, são sete Espíritos de Deus agora. Agora, os sete Espíritos de Deus. O Espírito do Senhor, que opera aqui, opera aqui. Sete Para quê? Para renovar o projeto de salvação, de vida eterna. A doutrina que tinha sido maculada, foi misturada com fermento, a doutrina onde o grão de mostarda, a fé morreu, onde tudo acontece e o homem domina e destrói através de dogmas. Então, fulano de tal, já é mãe de Deus. Não é, não é só mãe é, carnal de Jesus, ela passou a ser mãe de Deus. Quem que entende isso? Então, é difícil entender. Não estamos aqui é, falando mal, nem interessando. Quem tem suas religiões, tem né, sua teologia, está tudo muito bem. Mas o erro não está só nisso, não. O erro está hoje no evangelho descaracterizado, com a mesma idolatria, com a mesma feitiçaria. E diz que está batizado com o Espírito Santo. Esse é o grande problema. E o pior de tudo isso não está lá fora, nem nesses que estão dizendo isso, está no nosso meio. Quando o homem recebe uma bênção de batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, palavra revelada. Então, e ele sabe e nega tudo isso. A luta está agora dentro da obra, na meia dúzia que daqui. Eles não têm o Espírito, perderam o Espírito Santo. Perderam e negam. Eles negam o sacrifício de Jesus, negam os dons, eles negam o poder do sangue. A primeira coisa pode ver. Caiu, a primeira coisa, não creio no, no, Espírito Santo, não creio mais nisso, não sei o que, tá, tá, vai lá, não creio no sangue. E a palavra diz assim: e eles venceram pelo sangue e pela palavra. Está no livro de Apocalipse. É o ensino para nós nessa hora. Eu quero dizer, na verdade, que o assunto é vasto. E nós estamos esperando que os pastores, porque nós temos umas 10 perguntas para fazer. Mas eu entendo até que os pastores podem se ater, falar mais um pouco sobre o assunto. Muitos já têm é, na, é, o conhecimento dessa carta. Não precisa se apressar para falar sobre Lutero, que é uma história que nós vamos passar a falar no mês de outubro. Vamos tratar só desse assunto, só da reforma religiosa do século XVI. Então, vamos falar sobre isso aqui dentro das cartas. Então, mas o que é importante, o sete aqui? O sete está relacionado exatamente com uma renovação do Espírito. Aqui foi estabelecer a igreja, aqui foi restabelecer, aqui foi estabelecer, aqui foi restabelecer. Por isso, os sete Espíritos de Deus, os meu, o mesmo Espírito do Senhor aqui, mas uma. Então, o Espírito fortalece, porque existia uma igreja fraca, frágil. E o Senhor está mostrando que eu ando no meio de sete castiçais de ouro. Quer dizer, ele sabia, ele estava aqui dentro, estava vendo, então ele teve que agir. Agora entrou outra vez a grande operação. Aí nós vamos ver os grandes avivamentos, tudo em decorrência disso aqui. Vamos tratar tá, né? o conhecimento de Jesus, que vem logo aqui na próxima carta. Era, era o entendimento de Jesus. O tesouro que estava escondido era a vida que estava morta, que era a palavra que estava morta, aquela que dá vida. Enterraram o Pai aqui, a palavra. Estava enterrado. Ninguém lia a Bíblia. Ela foi para o latim, Ninguém lia. O povo não sabia o que era a palavra. Foi quando ela foi desenterrado o tesouro. Um homem achou o tesouro no campo que estava escondido. O campo dos interesses do homem. Os interesses do homem foi que esconderam a Bíblia. O campo dos interesses é que mergulharam a Bíblia no fundo, no poço, taparam. Simplesmente, oh, não tem Bíblia. Não, não é, foi isso não. Passou tudo para o latim. Você fala, Inglês? Não. Não tem Bíblia em inglês, tem em latim. Os escritos de, de, da, do, do, Novo Testamento vão para o latim. Ah, o louvor veio todo para o latim. Ninguém cantava mais. A igreja não tinha mais o, o que cantar, porque o povo não conhecia latim cantar. Então só os religiosos da época é que sabiam latim, então eles cantavam. Então, ah, os cânticos chamados os cânticos né, e, e, da, daqueles que naturalmente criaram esse tipo de coisa. Eram hein, gregorianos né, e, e tantos outros. Então, ah, meus irmãos, a operação do mal, ela não é aquela que foi aqui. Quando diz, vou matar. Não, ela tirou a Bíblia. Tirou a Bíblia da mão da turma. <laughs> Só, só isso aí escondeu. Hoje todo mundo tem uma Bíblia na mão. Que Bíblia? Tem letra. Ah, letra, filosofia, não sei o quê. Ah. É uma forma de ação e nós estamos vencendo isso aqui com a doutrina. É na doutrina. onde tivemos um grupo de pessoas aqui, visitantes de até de outras denominações, pastores e tal, disse, olha, vocês mergulharam na Bíblia daquilo que nós saímos. Vocês estão mergulhando na Bíblia, na palavra revelada, no segredo, no mistério. Uma igreja não vai partir agora sem o mistério, sem a revelação. Ela não vai partir de conversa, de pregação. Tira isso da sua cabeça. Você não precisa de pregação. Você é crente. Você está chegando agora. Deus te abençoe. Continue. Agora, caminho, esse é o caminho. Anda nele. Você vai andar na doutrina eu estou me atendo um pouco aqui, insistindo, porque nós temos pessoas que estão chegando agora, novos convertidos e outros que agora descobriram que existe uma mensagem. Eles estavam há muito tempo na igreja e não sabiam que na escola bíblica dominical se ensina, porque o diácono não convida, o pastor também está parado, acha que o bom, ou o diácono também, ou o obreiro, acha que o bom é o culto da noite, quando ele prega, tem muita gente, ele quer isso, ele quer plateia, para dizer o quê? Vai dizer, um dia ele pega uma coisa, outro dia pega outra. Não, aquele dia ele pode pregar. É salvação, todo mundo está pregando. Esse é o caminho. Agora, andar nele é a doutrina aqui, ó, aqui, ó, para a hora, para esse momento. Não é uma coisa que vai ser criada. Aquilo que já vem de fora, porque o teólogo fulano disse isso, o outro disse outra bobagem. Então, eu quero lá saber de teólogo eu não quero saber de, de, de, de sistemática, de homilética, de hermenêutica, de propedêutica, de, apologética. Eu estou aqui preocupado com isso. Eu quero saber o que Deus tem nessa hora, o Espírito Santo tem para revelar. Eu vou ler um tratado de 1.500 páginas para saber onde é que está Jesus ali e onde ele está negando a presença de Deus, porque quando ele escreve as 1.500 páginas, ele está escrevendo aquilo que ele acha aquilo que ele entende. Peraí, eu estou precisando disso? Eu estou precisando que o Espírito Santo me mostre. Não que um cidadão está escrevendo livros, eu acho que é isso, apologética, não sei mais o que, sistemática. Para que, que eu quero sistemática? Eu tenho que pegar uma Bíblia e sistematizar com 500 volumes. Mas irmãos, tenha paciência. Isso não é assim. Vamos então entendendo claramente onde nós estamos. Meus irmãos, nós podíamos passar isso, mas vou fazer mais uma perguntinha aqui. Vamos lá, tem mais uma perguntinha só para deixar. Vamos lá, tem aqui, Gilson aqui. Olha aqui, essa vai ficar. Vai ficar para os irmãos responderem. Qual o reflexo negativo que podemos encontrar na igreja de Sato com relação à parábola do tesouro escondido no texto que se lê? Está aí para os irmãos. Pode se distrair aí. Pastor, tá bom. Diácono, pode estar aí. É, obreiro está aqui. Responde isso. Responde isso de noite para não responder coisa errada. Aproveita a igreja e responde lá na terça-feira, porque se errar não tem problema, só crente. Dá tá, para a próxima semana, mas tem uma ainda, outra. Onde é que está o espírito de conselho? Qual é a diferença no espírito de conselho? Está escrito ali, estava tá feito uma pergunta. Onde está o espírito de conselho em Tiatira e o espírito de conselho em Sardo? Vê a diferença. Aí, aqui, olha aqui, ó. onde está a ênfase do Espírito de Fortaleza na igreja de Sardo? Onde é que está? <laughs> onde está? Tem outra pergunta. Onde está a diferença entre o Espírito de Fortaleza? Está aqui. Ou eu digo, aqui está aqui. Agora, onde está o Espírito de conselho entre a igreja de Tiatira e a igreja de Sardo? Assim, meus irmãos, a palavra do pastor Gilson para esse encerramento, para as igrejas que estão conectadas conosco e o nosso abraço fraternal. Amém. Irmãos, nós vamos deixar então publicado no nosso site satelitemaranata.org.br essas duas outras perguntas e na próxima, amanhã, segunda-feira, através da Rádio Manaim, temos uma programação às 10h30 da manhã para transmitir algumas informações sobre a escola bíblica, onde iremos ali é, discorrer com os irmãos, alguns pastores, é, relacionados à escola bíblica. Nós vamos então encerrar e deixamos aqui para os irmãos a recomendação de que essa primeira pergunta que foi feita hoje, ela pode servir para o estudo, para, para, ou melhor, para o culto das senhoras na quarta-feira, como uma referência para o trabalho da, das, das, irmãs. É, é, um, é, uma referência muito boa, foram dadas várias explicações relacionadas ao assunto. Assim, nós encerramos aqui, desejando a todos os nossos irmãos a paz do Senhor Jesus.